astăzi te iau într-o aventură. Hai cu mine! Este destul de riscant. Este despre a se aventura în DEX, este a, a um, își asuma riscuri și a da de primești ceva de genul ăsta. M-am gândit să fac o comparație. Cum ți se pare să urci în copacul ăsta? Ia uite până sus, uite-te până sus și să fii într-o relație. Cum ți se pare astea două lucruri? Mi se pare mult mai ușor să urc în copacul ăsta decât să fiu cu cineva. Pentru că dacă urc în copac, sunt două chestii. Ori pic, ori mă vezi sus. <laughs> Dar dacă ești într-o relație, sunt atât de multe nuanțe și atât de multe primejdii. Apropo, astăzi uh, eram în tramvai și povestea cineva că o doamnă uh, stătea singură în casă, liniștită și i-a picat jumătate de tavan în cap. <laughs> și râdea cu cineva la telefon pentru că acea doamnă nu vrea să trăiască aventuri și să te ia în zona de confort în casă, numai că e destul de comic. Așa că eu m-am hotărât nici să nu mă dau că știu cum e într-o relație, nici nimic. Mă duc într-o aventură. Ceau, pentru tine cum e? Pentru mine e foarte ușor. Ia să vedem. Ah, a, ce ușor e! Ah!